Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyada ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər toplanışa çağırılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu gün fərman imzalayıb. Fərmana əsasən ehtiyatda olan vətəndaşlar hərbi toplanışa çağırılıb.